Всем привет! Ух, 6 утра. Ребят, сегодня мы летим в Северную Осетию. К одному человеку. Какому и зачем, я вам чуть позже расскажу. Внимание, борт проводника места. Ну вот, ребят, мы и добрались до Ордона, добрались до Николая. Давайте я вас познакомлю с Николаем. Походи. Ну, здорово, Коль. Здорово. Привет. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите в дом. И оказывается, нас тут уже ждали. Посмотрите, и осетинские пироги, и покушать, и чай попьем. Мы привезли с собой тортик. Как мы сейчас выяснили, Коля оказывается постоянно в движении, ребят, постоянно. Что-то делает, не сидит. Все, что сделано в доме, все сделано своими руками. Все сделано своими руками. Сейчас готовлюсь э, к лету, удочки готовлю, все, снасти, все, все, все готово. Да, Коля, кстати, заядлый рыбак. Коля, насколько ты удочек ловишь сразу? На три на четыре. удочки. На три на четыре удочки за раз ловишь, да? Да. Молодец. Четырьмя пальцами. Вот так вот. Ребят, Коля-то рыбак, посмотрите. У нас, блин, такого ящика нету. Это сам делал. Сам кормушки делал. Ну, не кормушки. А, а снаряжал. Да. Угу, угу. Вот это тоже сам снарядил ее. Связал. Как ты это делаешь, а, Коль? Ну, так вот, Он вчера полдня сидел вот и вязал. Сидит, его вообще не слышно, не видно. Ковыряется, что-то делает там. Было бы ну, Вот мой крюк, петлевяз, угу. крючковяз, шило, естественно. Это вот волосня ну, крючки ага, с, ага. с волосом. Мне очень тяжело вязать э, с волосяной оснасткой угу, крючки, угу. а так я могу вязать. Это на сазана, да? Все а ты ловишь подряд. кого? Карпа зеркального, амура, карась, форель. А так у нас с электроудочками все повыбивали. На бесплатных прудах все повыбивали, да? По речкам. Ну, по речкам. Ну, я вижу, да, я вижу. Рыбак-маньяк такой. Ножичек так взял себе. Как начинается сезон? Бля, он его так начинает трясти на рыбалку. Ну все, говорю. С ночевкой один раз мы поехали. Боже мой. Я уже не могла, эти комары кусают, дети устали, уже хотели уехать домой. Слушай, я, я тут тебя послушал, сам на рыбалку захотел, елки-палки. Вот ты скоро тоже рыбачкой станешь, да? Да. Папка учит тебя? Нравится тебе рыбалка? Да, самая... А какую самую большую рыбу ловила? Больше ладошки она ловила. Да? Нашу дочку сломала. Ух, елки-палки. И поехали мы с ней на озеро. И клюнула у нее. Она говорит, па, клюет. Я говорю, ну тащи. Она раз тяжело, говорит, я не могу, на сам. Я тащу, тащу. И, ну, чувствую, правда, сильно это. И, ну, взял так, ну, натянуть, чтобы ее потом натяжку дать и э, смотать. Я так тяну, и удочка сломалась. На два с половиной килограмма карп зеркальный поймала она. Ну, достали его? Да. Достали. Рыбалка через год, все ведра под кроватью, все стоит готово, все начищено до блеска. <laughs> Дети знают, где ничего какое ведро нельзя, стоит. Ничего нельзя вынести в гараж, ничего. Сезон сезону готов. Мне, ребят, кажется, что надо Коле свой канал открывать про рыбалку. Вот Он тут мне уже рассказал нового это самое. Я думаю, всем расскажет еще. Кто там говорил, что рыбалку любит? Ну, кто рыбалку любит? Ой-ой-ой. Короче, об этом ты можешь бесконечно говорить. Я все понял. О, о, а тебе чуть-чуть большая, да? Ну, на вырост. На вырост. Вот, а тебе вровень. Папка размеры такие сказал. Слушай, а может это мамина? Уже на всех мне кажется, это мамина. Не-не-не-не-не. О, о, красотка какая. Нравится? Я немного месяца. Ну вот, вы, вы же катались на таком вездеходе-то. После того, как катались, тогда кепки подарили. И Георг, мама, я на, следующий, я на следующий день пойду в школу в кепке. И он пошел в кепке, он всем что-то там рассказывал, никто ничего не понял. Потом на следующий день он опять в кепке, и он с ним, можно сказать, спал. Сейчас отошел. Ребят, это Ольга рассказывает. А, а рядом э, с Ардоном проезжала э, команда Шерптим. Э, делали тест-драйвы в Пятигорске. И мы позвонили, позвонили в компанию Шерп и попросили, чтобы а команда тест-драйва приехала в Ардон и прокатили Николая и его семью на вездеходе Шерп. И ребята отозвались на нашу просьбу. Приехали, покатали, а, и вот рассказывали, как подарили бейсболки шерповские, и ребенок вот с ними чуть, чуть ли не ночевал, в школу ходил. А, Николай, да. кстати, как впечатление? Да меня зарядило это прям на весь год, я не ожидал этого. Ты ну, порулил сам, я видел было. даже. Да, я даже порулил. У нас э, некоторые да, видео есть, я сейчас покажу. непередаваемые вообще. Yeah. <laughs> привет! Вера, привет! Смотри, да, катаюсь за рулем, я об этом вообще не думал. Классно так. Я как раз посмотрю глубина какая, чтобы рыбачить потом здесь. Вот плывем, да? Плывем. Так, рычаги прямо оставляй. нас медовиця, а я рулить. І на рибалку будемо їздити з Керою. Оля тоже сперва ехать не хотела. Я говорю, поехали, поехали, как ты не хочешь. А потом, можно сказать, ее и выгнать отсюда <laughs> невозможно было. <laughs> Я вот честно говорю, я вот э, раньше, когда смотрел видосы ваши все, вот, вы в походе, и мне казалось, как будто я где-то там рядом с вами нахожусь, сзади там сижу. А тут такая возможность. Э, смотрю в окне, шерп стоит. Ничего себе, меня уже занесло. Как приснилось, да? Да. А потом э, еще когда поехали а кататься, вообще, блин, вот это чувство непередаваемое какое-то. Ну и здорово. Объяснить это. А на одной мечте можно галочку поставить было. для меня стала еще одна мотивация чтобы держаться за эту жизнь. И благодаря вот таким людям, как вы, которые меня поддерживают, э, у меня нет времени, чтобы унывать или еще что-то там, э, сопли распускать. Я не имею права просто на это. Так что надо жить, радоваться жизни, какая бы она ни была. На самом деле мы сделали вот самый маленький мизер. Э, Николай сам по себе настолько э, настолько сильный человек, настолько вот, ну, если он, он ну, реально мужик со стержнем. Вот. Не сломался, не сдался. И, как видите, вяжет еще крючки. До сих пор фигарит еще крючки. Да, вяжу снасть. Он бомбу какую-то достал опять. Я даже не знаю, нафиг она нужна. Ну, это закармливать. Мы думали глушить же. Набираешь туда ну этот. Вот так вот. Николай, оказывается, карпятник созаметник. Это мой походный рюкзачок. Разматываю. Папка привез вас на рыбалку. Сидим рыбачим. Сидим, я сказал, рыбачим, сидим. <laughs> Именно так он, да? Куда пошли? Ну-ка сидеть рыбачить. Еще долго. До вечера. И сидим. Вот раз удочка, на которую я рыбачу. Так. Это два удочка, на которую я рыбачу. Вот вчера только леску поменял ей. Это не леска, а плетенка. Ой-ой-ой, теперь ловить и ловить. Это плетеночка на ней стоит специально. Вот три. Это вот моя удочка. Мне катушка большая, мне легче, ну, быстрее. Uh -huh. Uh -huh чем вот той пиндюркой мотать. А это вот ну, она быстрее сматывается. Вот леску поменял, темненькую поставил. Новую удочку купил я тоже недавно. Вот третья удочка моя. И если бывает еще у меня настроение, так сказать, хватает нервов, то вот она четвертая удочка. Только успевай доставать. Да ты, когда там весной уже можно будет ловить рыбу, и все, и помчал дядя Коля на рыбалку. Я так думаю, что уже, если некому будет даже повезти, наконец-таки я смогу посадить эти аккумуляторы. И доехать. И, доехать. и там заряжусь, если что. Вот купил аккумуляторы. Я их еще ни разу не смог. Вот тут красная, две желтые и две зеленые. Я даже одну зеленую не смог посадить. Вот, чтобы одна хотя бы зеленая потухла, не могу. Коль, я тебе скажу так, это скорость, плохо а ездишь, мало, да, надо ездить больше, надо ездить я больше. мало езжу, надо гонять. У меня практически целыми днями дома не бывает, жена уже звонит и говорит, где ты, где ты, блин? Домой приди хотя бы. У тебя там аккумулятор не сел, да где тебя забирать? У тебя, говорит, аккумуляторы сядут. Я тебе позвоню, едешь заберешь. <laughs> У тебя, говорит, аккумуляторы сядут далеко. Оля, а у тебя машина есть? Нет? А водить ты не умеешь, Водить она умеет, я ее учил. Права есть? Права есть у тебя, да? Я когда... Э, На ручной коробке ездила ты? Ну, да. На механике, да, можешь ездить? Я как... Бог даст, как-нибудь машина у нас все равно появится когда-нибудь. Будь, тогда будем ездить на рыбалку каждый день, а так э, просишь кого-то, то некогда, то э, там, после пьянки, и мы ездим то на такси, то не ездим, то ага пешком ходим, вот тут недалеко, если есть желание. Целый день, то рыболовный, то эти. То строительный. Даже ящики эти черные. Так, Николай весь свой инструмент собрал. Вот это не весь еще. я себе купил. Могу, могу ей пользоваться, так включил. Что-то там пошлифовал, что-то наточил. На ну да, жена мне подарила на 23 февраля. Что ты ей делаешь? Точу ножики, лопаты, топоры, тяпки Где-то что-то отрезать, если надо, там вот постройки, швеллер, угу. например. Угу. Вот такой. Но ну, вы дом продолжаете строить, да? Мы дом делайте потихоньку все это делайте, делайте. Знаете, мы заехали в этот дом. Я аж заплакал, когда мы в этот дом заехали. Я уже научила, я сделала Тут стены были сама. синие. Да ладно. Я заливала, я выкапывала. Окна были деревянные, прям вот уже сыпались, гнилые. Вот а, а плитку вы видели? Вот двойные ага. окна вставляли. Да. Я думал, профессионал и плитку наклеила на потолок, все сама делала. Я ей даже не, ну, не подсказывал, что-то мы разругались с ней. Вот а, обиделся я на нее. Ты еще и ругаешься. Она, психа, она психанула и наклеила все. Зато я так быстро все сделал. А я, а я психанул, взял и вот в той комнате... Муж говорит, давай поругаемся, надо еще плитку положить мне теперь. А я психанул, позвал он э, в ту комнату мастера, и он взял, я чпоклевал все стены там. А. а потом мы тоже взяли вместе, психанули и окна. <laughs> Вместе психанули. И окна пластиковые поставили. У нас больница что тут недалеко, и живем, считай. Я вот к нему домой, к нему домой, в школу, к нему опять. И вот так я бегаю. Оля, работаешь? Я работаю неофициально, угу. домработница угу. Официально мне никак нельзя потому что я работала официально в нескольких собесе я работала социальным работником. Сейчас сказали... Я то на больничной, то по содержанию. Ну как, Ну, не получается, да. И не берут, наверное, поэтому... И... Дети, считай, Не вариант, тоже. да. Да и тебе надо какой-то свой, график все равно... Я э, сейчас вот по уходу. Угу. Угу. Ну, как стаж какой-то там идет, я не знаю, правда, какой стаж. Ну, ты как соцработник по уходу, вот, э, а, подожди. Нет, я просто как жена. жена а, как жена по уходу. Стать. А, вот так вот, да? Да. М. Именно жена становится жена может так за мужем, пять лет э, она стоит по уходу, и после пяти лет она получает пенсию, как получал муж пенсию. Mm. Вот. <laughs> Вот так. Я говорю, так лучше даже тебе, Оля, чем ты будешь копейки эти где-то работать, собирать и копейки получать. Считай, сейчас у меня пенсия 15 тысяч. И, э, допустим, э, когда крякнусь, у тебя будет такая же пенсия до конца твоих ну, дней, 15 тысяч, те ну, же самые, а может и поднимут еще. Ладно, также вот дверь эту поставили, сперва не проходил, ага. потом кое-что ну, придумал. И она теперь вот так а, вот так вот. И заезжаю с закрытыми глазами, как смело. Вот так заехал, так раз, в ванну прыгнул. Там помылся. Вылез. Также и на унитаз. То есть все сам справляешься, да? Да. Стараюсь я не напрягать никого вот столько твоей жизненной энергии, столько ты можешь подать примера другим людям. Э, ребята, ведь согласитесь. Хотелось вот... бы поделиться, с, как поддержать кого-то, чтобы не унывали люди. Жизнь дается один раз, и надо ее прожить так, чтобы она запомнилась. Не надо никого вокруг огорчать, особенно не огорчайте своих близких. Как бы вам тяжело не было, вы не имеете права распускать нюни. И вот раньше, когда меня кто-то жалел, ну вот прям жалел, я чувствовал это, я говорю, мне это не надо, не жалей меня. А то я от этого вот жаления раскисал как-то. Ну, слабее становился. Да не надо, говорю, меня жалеть. И вот если э, там в машину залазит, там кто-то пытается помочь, я говорю, не надо мне помогать, я сам, вы мне только мешаете. Люди удивляются, ну как так? Молодец. Даже если мне эту руку отрежет, не дай бог, я все равно не остановлюсь на этом. Все равно что-то придумаю, что-то примудрю, не упаду и не сдамся никогда, не, не дождетесь. Коль, я думаю, ты обязан делать свой канал и вот своим желанием жить, стремлением жить и э, своей жизненной позицию поддерживать других людей, у которых нету столько силы, у которых э, надежда какая-то начинает угасать или уже угасла. И вот своим примером ты должен их поддерживать. Вот я на тебя даже смотрю и э, понимаю, что я слабый. Я вот слабый я вижу это, и э, у меня какие-то бывают проблемы, там еще что-то, а я вспомню тебя, и сразу думаю, нет у меня никаких проблем, <laughs> иди, шагай, встал и пошел, встал и делай, и все просто. Когда ты через себя, каждую минуту через себя перешагиваешь, и у тебя каждая минута, каждый час это борьба. Вот над головой люстра, видите, да? Вот эту люстру я вешал сам. Ставил стол вот этот, Потом ставили табуретку на стол. Я залазил с коляски на стол, со стола стул на держали стул. мы, он залез на стул. И потом уже там Делал. А завязал, а все прикрутил, они придерживали. я боюсь, я не могу к нему прикасаться. Ну, и также слез аккуратно, все везде слез. Я же говорю, где я достаю, я сам все делаю. Где я не достаю, Э, я тоже сам все делаю, но Олиными руками. Да. Я ей говорю, подсказываю, и ну, она Я тоже делает. начинаю, вот меня бесит. Ну не могу я этот там гвоздь, ну вот так, говорит, забей. Ну не получается у меня. Я от злости начинаю его забивать, ну как... Когда-то и получалось. Мучиться, а мучиться и получится. И нет, да. да. Так, а ты, значит, очень... подарки Дед Морозовые, да, трепишь? Я уже вот... Она очень... Ты вертолет уже собрала? Да. Ты лего любишь, да? И лего, Классно. она рисует у нас очень красиво, Меня... лепит, угу. она постоянно ковыряется, вот это все. Вот моя кроваточка. Вот тут я придумал вот такую фигню, прибил. Видите? Вот так, втыкаю на а, зарядку. А, это на зарядку у тебя да. ставится, да? Да. А вот там ну, пошел, да. Опа. И вот она моя родненькая. Смайлик, видите, повесил. Смайлик, да? А проснулся сразу весело, да? Да сын мне повесил, папа. Молодец. Чтоб ты, кажется, злой не был. <laughs> злой не был. А почему он так говорит? Папа, можно компьютер? Нет. Папа, можно телефон? Нет. Я не хочу им давать, потому что это, ну, сейчас очень... Не хочу, чтобы они залипали ну, в качество. А Я ты леги потом эти разбираешь? И что-нибудь другое свое собираешь, да? У меня у Гергерыча вот, ну, ящик целый тоже лего. Вот я теперь буду знать, что это лего или Девор, а ты что, не любишь лего? Любит, но сейчас он... А, сейчас ты компьютер любишь, да? А что ты на компьютере делаешь? компьютер. Ты видео смотришь? Играю. А, играешь. Вот захотела, она все жалеет. Я говорю, Оля, вот тебе деньги, поехали, купим там тебе вещи. Нет, жалко потом денег. Ну, За шкирку. Она пока, запасливая просто. За да. шкирку, пока не возьмешь, не повезешь ее, вот, на, бери. Нифига. И вот это я втихаря заказал, поехал потом, пацану позвонил, поехали, она говорит, куда мы едем, куда мы едем. Забрали кондиционер и стиральную машинку. Она не знала об этом. Забрали. <laughs> А как ты до этого стирала? Тоже А, старая была стиралка, да? Ага. Она уже не выжимала, я вот доставала и выжимала ага. вот так вот. И вешала. И корзел потом приехали, подключили, когда... Ой, Летом-то жарко, наверное, да? Ой, жарище. Летом хорошо его включить. Какая благодать, она говорит, вот Коля, Какой ты, какой у меня муж молодец, да? Да. Наконец-то. Ну, футболка у тебя модная теперь. Мишаня я тебе передал. Мишаня, скажи привет, ты передашь Мишане? Привет. Привет. <laughs> Не отвлекайся. Миша, привет большой. Почему ты не приехал, злодей? Я тебя так ждал тоже. Давай выздоравливай поскорей. И приезжай ко мне в гости обязательно. Поедем на рыбалку. Мы весной приедем, когда рыбалки начнутся. Да. Ну вот, поедем на рыбалку, на... выловим всю рыбу в Осетии. Вот. Мишаня тут у, у Коли два чемодана наживок, короче, всяких ну, оснасток. Я сам таких не видел. Но это самое. Точно все рыбе капец будет. И это еще не все. Постеснялась. Постеснялась, да? Да. Я а ну. пожалуйста, с тобой поедем. Батарейки купим. Спать? Да. Папа тоже нет-нет любит играть. Поиграть, да? А, пультом возьмете, да вдвоем будете гонять. О, с лошадкой. Ой, модная будет. Сегодня вот э, не убирай далеко, не убирай. Будешь мерить, да? Потом ну будешь ну, вот примерку делать. Ну, принцессишно будешь вообще. Наша счастливая семья, слава богу. Мы не... не ком не нуждаемся и стараемся ни от кого не зависеть. Все стараемся добиваться сами, чего и вам всем желаю. Молодцы, молодцы. Живем счастливо, с пониманием, в любви. Ребята, а расскажите, как вы вообще познакомились? Как вот так получилось, что вы... Э, как вы познакомились и как получилось, что вы вместе? Вот до сих пор вы сейчас вместе шел я, в общем, на работу. Мне было сколько? 8-10 лет. Но я уже работал. работал. И там сосед, жестянчик. Шел я на работу. Он и смотрю... в общем, у этого жестянчика, а я приезжала рядом к бабушке к своей. А, прямо вот тут и... жестянчик, да. а тут бабушка сразу дома. Рядом дома. Два, ну, два года между нами разница. И вот так вот общались, э, общались, общались. И Нет, в итоге... просто <laughs> сперва общались. Ну да, так, вот как привет, дети, пока. ну как вот общались. Потом, э, ну, когда я увидел ее, я так для себя сказал, все, это мое. Я ее добьюсь, во что бы мне это не встало. И это еще в то время, вот 8-10 лет, не помню точную дату, вот такие мысли у меня уже были, вот, и они сохранились. Ну, вот так общались в детстве, потом уж как то уже повзрослели, ушел в армию, не общались. А вот звонил же мне, я сказала, я таких не знаю, и знать не знаю. <laughs> и письма мне писал. И писал письма. Ну вот потом как-то встретились, ну, обменялись номерами телефона, начали общаться. прошли, в общем, мы прошли с ним огонь Огонь, воду, медные, медные трубы. трубы мы прошли, это я могу И это сказать. делает все как-то сильнее, крепче. И на проблемы как-то уже смотришь совсем другими глазами. И вот так. Друг друга поддерживаем. Какие бы перед нами трудности да. не стояли, мы их э, преодолеем в любом случае. Мы это знаем мы никогда не думаем, ой, а вот не получится, а вдруг не получится. Нет, такое, такие мысли мы сразу прогоняем. А что-то ты надумал делать, да? Если что-то хочешь сделать, никому не говори об этом, просто бери и делай. Как мы и делаем, вот. никого не просим. И вот так вот, э, вот сколько уже, 10? В 2008 году у нас свадьба была. А еще до этого мы жили два года, год вместе, да, да. до свадьбы. И дружили, считай, сколько еще лет. Короче, мы знаем друг друга всю жизнь. 19 марта у меня день рождения, 22 марта у нас Это годовщина свадьбы. Вот так, как-то. <laughs> Вот она, она моя половиночка. Ее нету, мне не хватает. Ребят, я а... люблю и ради нее на все готов. Даже жизнь свою отдам ради нее, если надо будет. Видали как? И... Геор появился уже вот как начались проблемы у вас, да, после ну, этого? Без уже. уже без ног. Это вот... Э, э это было сознательно. Сознательно. все, да, он был сын, где да? Вот, э, у нас Ангелинка... Расскажи, расскажи вот эту историю. У нас была Ангелинка, ей было сколько? Годик. Годик, и он заболел. Угу. И вот с, с тех пор, считай, он болеет. Вот ребенок уже 10 лет ей в этом году. А Георгия мы родили, он был уже без обоих ну руки все угу. нормальные были. Родили сына. Подарила, да, да сына? очень сильно Угу. Честно говоря, я бы еще родила, но... Тяжело просто. Мне тяжело. Я Ты все считаю. Я, я все тебя считаю просил, сама. Давай еще. Я ее прошу. Она не ну, хочет, я потому а что я понимаю, говорит, то, что все опять на мне будет висеть, все. и мне тяжело это все тащить. Поэтому я как-то Вот Гера свидетель. А, вот, да. ребят, Значит, женщины, про которых говорят и коня на скаку, и из горящей избы книжку вытащить. Надо вот, э, вот, вот где таких находят, а? Вот взял, занял уже, фиг знает когда, сколько лет назад взял, занял и все, да. Я последний этот экземпляр. Последняя мамонтиха. Вот, ребята, Мишанька Коляну подарил вот такую вот штуку, футболку нашего канала. Ну, а кепку, кепку ему подарили это команда Шерпим привезла, которые ребята э, приехали, и Коля смог покататься на шерпе. Да, Александр и Павел. Да, ребят, большое вам спасибо. Спасибо производителю вездехода Шерп за то, что откликнулись на мою просьбу и заехали к Николаю. И э, еще одна галочка в списке его э, сбывшихся мечтаний поставлена. Огромное спасибо вам. Жалко, что Миша не приехал. Спасибо, Миша, за подарки все равно в следующем году жду вас. Твоих. Понял? Вот так вот, Миша. Придется тебе приехать. <laughs> Если кто-то вдруг увидит это видео, всем пацанам ВЧ-62 829. А год какой это был? 2003 год, 2003-2005. Всем большой привет давайте соберемся, созвонимся как-нибудь, спишемся. Меня можно найти и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Ссылку на твой контакт дам, да, э, под, под роликом, где можно с тобой да. связаться. И э, WhatsApp у меня есть тоже, если что. Было бы желание, в общем, если у вас появится желание, я буду рад. Я думаю, Николай, э, в принципе, это не только, наверное, сослуживцев касается. Вообще, если кто-то захочет с тобой пообщаться, да, по, э, либо поделиться какой-то радостью, либо какой-то э, бедой, может, нужна, может поддержать надо, может кто-то тебя захочет да, поддержать. Кто, кто его знает? Кому-то, если нужна будет поддержка, моя душа всегда открыта. И если у кого-то будет такое желание обратиться ко мне или просто поговорить, просто пообщаться, просто в гости кто-то захочет приехать, пожалуйста, приезжайте, звоните, пишите. Мой дом э, всегда открыт для хороших людей, мои двери всегда открыты, никогда они закрытыми не бывают. Всегда дома я бываю. Мы всегда дома. Наши двери открыты. Так что добро пожаловать. Так что, ребят, если действительно думаете, вдруг вы рядом где-то находитесь, да или просто пообщаться, либо заехать в гости действительно, просто проведать человека, э, поговорить, э, узнать, как он живет, рассказать, как вы живете, это не важно. Ну Николай, всем рад. Заходите. Я О. еще одну нарисовала. Так, и что он делает? Ну, он просто кушает. Кушает. Это клубок и это еще котик веснухи. А вон там кто? Это... Это поросенок из Angry Birds, походу, да? Да. Что-то ты такое нарисовала. А уши у него рыжие? Угу, такие. Интересный кот. Глаза зеленые, сам черный, ухо рыжее. Приметный. Коля сделал тюнинг коляски. Сейчас он будет показывать. Поставил туда крутые аккумуляторы, которые, говорит, посадить не может даже. Угу. Напутано. Ну, это я так, маскаряк сделал. Ну, а потом на постоянку оставил, да? Ну, это так же бывает. Маскаряк <laughs> сделал, на постоянку оставил. Просто у меня фишек. Вот ты, а. Еще не было такого. Все, не торопись, там провод защемил ты какой Есть время, есть. Хотел же сделать этот, ну, загрузил эти логотип, чтобы был. Ага, Герасим ага, Ага, Ну и, как обычно, ты же вроде как, да еду, нет, еще не еду, я, ну еще есть время. Ну и, а вообще у меня, знаешь, мысль была, но она есть, сейчас эти пацаны прорисуют, и мы сделаем прямо вот шерп, мангал. А, ну, мне кажется, было бы... Прикольно, да, да, да. Ну, он удобно, что он разборный. Ты разобрал его, раз его положил там. Вот, уголь насыпал, разжал. <laughs> Ну как? Приезжайте еще. Ой, Коль, с Мишаней приедем. На рыбалку уже к тебе приедем. Да. Мишаня. Он готов уже. Блин, пропустил. Ну я видел, что ты к рыбалке, да ты готов уже. К рыбалке готов. Сделаем, может, прицеп еще, чтобы рыба была куда грузить. На <laughs> коляске, да? Прицеп еще. И семью возить. Раз прицеп посадил и погнал. Сейчас у тебя мощный аккумулятор это стоит. Да. Я думаю, хватит. И туда, и обратно еще ему зон на рыбалку. Все сделаем. Вот. Спасибо, дай бог вам здоровья. Счастья. Коль, тебе спасибо. Спасибо, что принял нас. У тебя очень хорошая атмосфера в доме, очень э, хорошая у вас семья, дружная. Спасибо. А, нам все действительно понравилось. Ребят, ну как э, Николай уже говорил, пишите, звоните. Ну а кто рядом, заходите в гости. Мои двери всегда открыты. Всем буду рад. Все, Колян, давай. Всего тебе До хорошего. Встреч. Главное не болеть. И не падайте никогда духом. Держитесь, и все будет в жизни у вас хорошо. Мы вышли. Три здоровых мужика, и каждый думал о своем. Например, о том, как мало надо человеку, чтобы быть счастливым. Как часто мы не замечаем и не ценим того, что имеем. Как тонка грань, когда весь мир у твоих ног и когда миру плевать на тебя. Груз наших теперь уже мелких проблем разбивался о неподъемное горе этого человека. Насколько он мал и насколько он силен. Сильнее нас, погрязших в мелочах, тщеславии и гордыне – переживающих за то, что не может купить машину подороже и спать помягче. Сильнее тех, кто забыл, что такое любить и быть до конца. А я думал, думал, а смог бы я так же идти, бороться, страдать изо дня в день или вышел бы в окно, предпочитая решить все проблемы одним махом. Я слабый, Сегодня я это увидел. Мне есть над чем работать, и каждый раз, слабее духом, я буду вспоминать этого человека с большим сердцем. Мы изменились, проведя этот день рядом. Жизненной энергии хватало на всех, а он, делая украдкой обезболивающее, лишь улыбался. Он нас ждал. Он должен был все это рассказать и, возможно, помочь кому-то сделать еще один шаг, когда уже сделать его нельзя. Мы ушли, а они остались. Остались один на один со своей бедой. И хотя они уже ни за что бы не попросили сами, они приучились не просить. Я попрошу за них. Попрошу, потому что вижу, что это нужно. Напишите Николаю, просто узнать, как дела, как он поживает. Если вы рядом, заедьте в гости. Узнайте, не нужна ли какая-то помощь. Если имеете возможность, то окажите поддержку материально. Что тут говорить? Вы все видели сами. Поверьте, вам зачтется. Данные для связи с Николаем, а также номер его карточки, куда можно оказать помощь, находится в описании под этим роликом. Большое вам человеческое спасибо.